Bitdi ömrüm, çıxdı canım, çıxmadı yardan səda Aləmə saldım səda, gəlməzmi dildardan səda Mən içimdən ağlaram, səssiz demin arsız mənə Rəsmidir qar yaxsa çıxmaz bir can qardan səda Boş yerə ah etmirəm mən, bir səbəb var ahimə İki mizrab değməsə çıxmaz yəqin tardan səda Nasıl edeyim başımdaki sevdaya aman aman aman aman dostlar yoldan Oh.